السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن يا عيال واليوم نكمل معنا ال walkthrough في تري فورتشن الا هي الشريط الاول او النسخة الاولى من Uncharted سلسلة Uncharted من اقوى وافضل السلسلات اللي صراحة لعبناها وقاعدين نعيدها الحين احنا وقفنا اذكر اخر مرة قتلت انا اها اوكي قاعدين يعيدوني من اول لان ما حتى خزنت انا الظاهر اني مخزن ماني عارف ليش ال يعني جحفلني شوية هو او بغى يعني يجحفلني اسمع عليه في كنز بس ماني عارف انا والله ما اتوقع اني خذيتها <coughs> ما ادري المهم خلينا نروح نكمل الا وهو دقيقة الظاهر صح ايوه يا اخي لو اذكر الالغاز هذه قبل اول مره العبها يا اخي احس اني غبي معليش الاشياء واضحه جدا لكن ما ادري كيف ما عرفت او ما لاحظت على طول والله كذا اطول <laughs> اطول عشان بس يعني آه، اتعدى المرحله آه، من يعرف عارف يمين هو ولا يسار اه يمين اوكي اها اوكي حلو اوكي خلينا نرجع الحين لازم نرجع بسم الله تكفى شوى حلو يا اخي يعجبني اذا نطيت بسرعه يعني من مكان الى مكان هذا شيء حلو دقيقة آه. اوكي خلينا نعيدها ما ادري ايش اللي صار اوكي هي والله ما ادري ايش اللي صار تو بس خلينا نعيدها ما في مشكلة بسم الله تكفى أشوى حلو ممكن عشان نشت في الجدار ف هي موجود هو قدام صح؟ عشان ما نجيب نفسنا العيد يا عيال دقيقة فين السلسلة؟ توني شايفها أما عاد افا يا عيال اما عاد يعني اذا طحت تعيد المرحله مره ثانيه يا شويه مسخره بس ما عليه ما عليه نسويها ان شاء الله الحين لا <laughs> ما عليه المفروض اصلا طحنا من اول عشان نقدر نعدلها احفظوها اذا فشلتوا في اللي هو شو اسمها اليدة ما سويتوها فاذبحوا نفسكم بدل ما ترجعوا مرة ثانية ثمن عشان يعني تختصر الوقت حلو لا لا لا لا لا لا يا اخي ليش كذا يا ما في كويس ابو عليه بسم الله حلو لازم اكون في الحرب عشان ما اجيب نفس العيد عيال حلو تكفى حلو لا لا لا ايش يا دريك غريب طيب ليش ما نط بسرعة او يعني نط بقوة ابو الغبنة يعني لازم يكون في الحافة ممكن عشان باقي لي آه، درجة واحدة او درجتين فعشان كذا ما اقدر ينط او يقفز يعني معليش ما ما ينفع كذا والله يا حبيبي دريك لاحظت اللي توي يا عيال والله لازم كذا اقفز قسم بالله حاول قدر الامكان دي دي دي دي حلو والله مو معقول يا عيال والله مو معقول هو لا يمديني اختصر كان اختصرت بس ما يمديني الظاهر الظاهر ما متأكد بس ما يمديني انا راح اسوي انه كل شوية افشل افشل ف يكون الواك ثرو شوية تعبان آه عندك تاخذ ريك لا جيب نفس العيد يعني عارف قد يطيح ويسوي بهلوان و شوت تو كيل اوكي كم ما نطلع اخاف من نطلع ما بغيت ادور شيء بس يعني عادي اصبر اصبر شوي طيب توني نازل خليني ادور الكنوز اشياء شوي اشوف خليني استكشف المكان استني استني يا بنت الذين اها اوكي دقيقة Stand back! find a way to the harbor and hope the boat's still there. علو القصة العاشرة كيف اطيح آه، اوكي بسم الله ما بيجيب العيد المكان هذا تقريبا ما اذكره مرة اها اوكي لا لا والله شوية في These must be all the old ship manifests. <coughs> Still seem to be in good shape. hey, check this out. This looks right. The Esperanza Sailed from Callao, Peru, carrying 800 bars of gold, 1,200 silver emeralds, golden masks, ornaments. Whoa, reading 16th century Spanish? Not just a grave robber after all, huh? Right here. Gold statue. Weight 20 arrobas. That's over 500 pounds. That's gotta be it. Wow. There you are. That thing kind of gives me the creeps. That's the last entry. That somebody special? What? Oh. Uh, yeah. I guess you could say that. Huh. I had you pegged as more of a woman in every port kind of guy. <laughs> Don't I wish. No, this was, uh, this was Francis Drake's ring. I, you know, kind of inherited it. Sic parvis magna? Greatness from small beginnings. <clears throat> it was his motto. Check out the date. 29th of January, 1596. One day after he supposedly died. Wait, what are these numbers right here? Coordinates, right off the coast of Panama. Oh, so that's how you found the coffin. Yeah, that's right. See, Drake left this as a clue to pinpoint the exact burial site. For someone clever enough to figure it out. <laughs> yeah, nice try. But we're still going for that boat. Yeah, I'm afraid this is as close as we're getting to El Dorado. اوكي آه uh, الغريب انه ما في شيء زيادة آم... Um, بس اعطانا يعني كلو شكل الكنز ف يعني بكل اسهل اوه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تجينا القنبلة يا عيال نايس اخي رشاش قوي بس آه، يعني طلقات تخلص على طول بس والله خرافي اه كنسة حلو ما لاحظت ترى والله ما لاحظت يا عيال بعض الاحيان والله ما تلاحظ الكنوز بالنسبة لي انا طبعا ما ادري اذا عمي انا ما اشوف ما ادري او طقة واحدة بس الزلايل dich Ja, ja. Hello. Oh, I don't see any boat, Nate. Looks like we missed our chance. No, there it is. On the other side of the harbor. Come on. Hey, you know what? Why don't I just wait here and you can uh, swing around and come back and pick me up? <laughs> okay, what are you up to? Nothing. I just want to, you know, stay here and get some more footage. I'll be safe. Mm, no, you're not. All right, fine. But promise me you'll stay put. Whatever that means. <laughs> ادري ليش قلت انه خلص على طول او اول شيء لكن والله قوي Who's this now? Helicopter. Wait, that's not one of Eddie's. Good. Oh, oh, uh, whatever, whatever. السورع بس معليش لا لا لا لا لا لا لا استنى استنى استنى استنى يا حبيب قلبي استنى استنى استنى استنى كله متظاهر لا والله باقي احنا بنجيب العيد في انفسنا لكن اوكي سنايبر <coughs> مع انه شوف الظاهر انه ما هو ما راح يكون كويس لكن حلو لل long range نفس الوقت يعني يبي له تصويب يبي له يعني ايوه ما عندك close range فراح ياخذ منك مساحه ما يعني متوقع انه ما راح يفيدك ابد الا والله لمحبي السنايبر هذا الشيء يعني, يعني يرجع له هو <coughs> شات كان لا نحتاج الظاهر فل اللي هو الرشاش اه full. ستين طلقة والله شوف يا اخي قليلة مرة المفروض يخلونها اكثر دقيقة كأني شفت رشاش اللي هو AK تكفى صح؟ لا والله M4 M4 كويس مو بشين لكن مو بزي ال AK AK يا اخي احس انه ما ادري احس انه افضل ممكن عشان اعطانا اياها بداية اللعبة ممكن يختلف اذا جاني يعني على نهاية اللعبة ال AK يعني M4 قبل ابي اشوف ال AK افضل حتى اكثر استعمالا في بداية اللعبة اها اوكي الظاهر حتى لو طولت يعني ورا ما تقدمت على طول ما راح ينسك لين ما تروح مبرمج اتوقع ما متاكد انا the boat now. Hey! On, let's go, let's go! How did you get here? You really need to see this. Now is really not the best time. No, Nate! what are you doing? You really need to watch this. Just... What? Don't forget to stop on the dock. And... Hello. Oh. He's alive. <laughs> huh. I don't know, Nate. I mean, how much do you trust this guy? It's not exactly like they're holding them at gunpoint. I, I know. Yeah, it seems weird. But no, Sully's a lot of things, but he's not a backstabber. Which way were they headed? Northish. Yeah, towards the mountains. Okay, it's gotta be the monastery. Let's go. Uh, what if it turns out he's working with them? We either rescue him or we beat the crap out of him. <laughs> Hell, I might just beat the crap out of him anyway. بس كيف يعني عاش طلقه على القلب الظاهر فمعليش المفروض نايس اخر شيء انهم طولوا عشان يموتون يعني خلاص الى متى؟ يحب حياته يا اخي دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة امزح شوت كيل لا لا لا لا لا لا دقيقة احنا رجعنا نفس المكان حبيبي ما فهمت نفس المكان رجعناه صح يا عيال؟ لا ممكن اه لا مختلف see if he can here, yeah, no, are back. <coughs> okay. How does something like this happen? See those scorch marks? Uh-huh. Somebody packed this place with enough gunpowder to blow it wide open. Ooh. Watch where you step. Some of these boards are really falling. <laughs> I can't hold on! Give me your other hand! You've got to let it go! Damn it! المقاطع راحت والله كانت قصة خرافية يعني اشوف تلفزيون اوف ملايين Okay, Oh, shit! It's okay. Come on. Come on. اوكي انا عارف انه important و... بس يعني حياتك اهم. مشاكل. بس صراحة ينقهر الواحد انه راحت عليه فرصة ملايين. والله الحمد لله طيب دقيقة آه، اتمنى اني ما رحت كان غلط اه في اوكي لان ده في آه، نزلة فاكيد في كنزة على جنب مية بالمية ايوه خمسة وعشرين skilled fortune hunter ثلاثين الظاهر ويعطيني trophy حلو ها حلو الكاميرا شوية يا أخي ما يمديك تتحكم فيها يعني okay لا الحين يديني وين يا <laughs> انيميشن يعني الخرافي يا شيخ كان هذا اول مرة ادخله اوه كنزتين جنب بعض غريبة كذا مات حبيبي يعني على كيف امه والله اغلب ال الناس اللي فيه يحبون الحياة شوت to kill! Shoot to kill! اوه تروفي دور البرالر بطل This river ought to take us right up to the monastery. قبل نروح يا بطل في حاجة لازم ناخذها ألا وهي نبدل السلاح لازم نبدل الفرد هذا مرة قروشة الحين بتشوفون ليش يكون في بالبراميل الغبنة ان تجي في آه، الطريق نفسه يعني اللي تروح له لا لا لا لا لا لا لا, لا. اما عاد اما عاد شفتوه؟ طعم القروشة فانا شو اسوي؟ صح انه راح ياخذ جو من اللعبه لكن آه، انا اهدي واطلق على البراميل كل شويه ما نفسي كذا هذا الحل الوحيد يعني اللي ممكن آه، يخليك تكمل مع ان يمديني ابعد عنها لكن احتياطا انا اخاف يجيني واحد ثاني غيره ولا يطلع لي اما الكذب مسجة شيء ثاني راجع وطلع فمرت سيء وشوفه يعني اوكي حلو عشان يعني تاخذ جو من اللعبه لكن يعني. آه. دقيقه دقيقه طبعا هذا normal. يعني لو اصعب hard تاكلها على طول طقي واحده تموت او طقتين فهذا كان سيء بالنسبه لي انا خلينا على جنب عشان حلو ثم الظهر أربعة أنا بيطلع واحد ثم ننتقل أي أيوة، واحد تكفى لا يطلع لي واحد صعب اصلا كيف اطلق عليها البراميل واتحكم بالسواقه في نفس الوقت وهذه بلا درجه واحد ابو داحم That's by the water. Okay. let's see. No, no, no, no, no, no. One, one is a bit.